ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันนี้จะมาเป็นบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวกิฟจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่นานจิงซีลูค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานั้นนะก็เลยตอนแรกคิดอยู่ว่าจะทำผมยังไงเพราะตอนนี้อย่างที่เห็นผมกิฟมันแบบค่อนข้างตรงใช่ไหมกิฟก็คิดว่ากิฟจะม้วนมันดีหรือเปล่า หรือว่าจะไปทางอย่างนี้เลยรู้สึกว่าม้วนดีกว่าเดี๋ยวกิฟขอตัวไปทำผมก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่เนาะก็คือ อันนี้คือทำผมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปข้างนอกนะคะ ก็กำลังเดินไปจากหอทิพย์นะคะที่ต้องไปขึ้น่ใต้ดินเนาะ แล้วก็ไปเปลี่ยนสายก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนสายแล้วก็สักสองป้ายก็ถึงแล้วมั้ง เป็นคนนำหาร้านอาหารนะคะเจ้าเศร้าจะจีใช่จีหวนมาจงหวนเดียวเออว่าเจ้าแซนดรา from Taiwan นี่เนี่ยยฉฉฉััันนนนนคคลาารร่่่เหึงกุณี我是 Clara 我是第一名你น就叫我第一名没有我我是第一名我才是的 炸酱面，炸酱，面，炸酱面，那就炸酱面年糕，然后一整套，然后炸鸡，炸鸡，那我去点了，然后我付钱给你，好，然后我们，所以我们坐这里，OK。Hello。我今后看到你的视频，我一定会很想念我们一起的日子。我也觉得。这个其实是我们。 一个月一次，没有，是一个月吗？对，我们一个月约好，一个月要见一次。是这个人最忙的，他最忙。没有，最忙的在哦，在点菜，在点菜，在点菜。然后这个是我们一个月一次的见面，然后这个是十月的，然后现在是十月二十八号，二十八号已经已经很晚了，不过这代表十一月很快就到了，我们下一次又可以再见面了。 <laughs> 那再约吧。对啊，我们再约。然后现在我们要吃这个韩国料理。一、 ทอดนะคะว้าวเขาพูดได้หรอ好吃哈好吃啦那个特写韓流いただきます。我说。

到了的话， <laughs> 我们去吃蛋糕呢。拜拜，楼下见。我要那个抹茶加外星，呃呃，新兵哥啊。 什么爱情？小的吧，然后中，然后中杯，中杯可以，哎呀，中杯还是大杯还是什么？中杯吧，中杯，然中杯最小的杯型，中杯的，对，最细的。 我我帮你扫。วิจิ你有没有别的喜欢的？一元。เขาอยากได้จิ๊กซอว์ก็เลยสแกนให้เขาค่ะแฮปปี้มากโอ้你的比较美。真的吗？他说我的比较美哎。 你喜欢就好，你喜欢就好。我不知道选哪一个。你你想拼哪一个？没有，你不是，反正你有那么多了。不知道。安妮刚才是用手机扫描了，卡，用，反正你有那么多了。这是因为这个看起来没那么冷。这 <laughs> 其实它也漂亮，只是我觉得这个比较冷。那我拿这个吧，因为我房间都很好口了。哦。所以你要找一个比较的单单。我们我们要坐我们要坐哪里的？啊啊。 我们继续拿我们的饮料，那我去打位，好。这尼，cake， กินอาหารเกาหลีไปมีเนื้อวัวหรือเปล่านะคะ กินกันอย่างอร่อยมากแต่ว่าอะไรนะแกทิ้งตกอะ你说什么？没有，我刚说我们刚刚讨论了什么，就是关于刚刚吃韩国餐厅的牛肉，然后翻译泰语。ร้านเค้กที่กินร้านนี้นะคะ All Fully Chocolate อยู่ตรงข้ามกับร้านซาบักอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากมากตย 八块钱，再打折，再打折，要不要？要不要？还有在想，啊，我喜欢抹茶。在打折的东西，对吧？是是抹茶的，都都打折的。